қанымбек қасымбеков деген үлкен режиссер менің ағам өмірден өтті қазақ фильмде жұмыс жасайтын еді мына мейрамбек бесбаев түскен қоштасқым келмейді деген киноны білесіздер ма сол киноның режиссері көйле тұрғандай өзі сол қанымбек қасымбековтен қасында үш төрт жыл бірге жүрдім жамбылдың жастық шағы деген фильмге түстім сонда қану ағамнан сұрадым аға сіз осы гик дейді ғой государственный институт кинематографии москвадағы сіз соған қалай түстіңіз ауылдың анау шамалғанның түбіндегі қазақи ауылдан москвадағы бүкіл ең талантты адамдар оқып жатқан институтқа қалай түстіңіз аға деп сұрағанымда қызық деталь айтып берді шынында ойланып қалдым бір ауыз орысша білмеймін пойызға отырғызып жіберді әкем қолыма құртым мен ірімшігімді орап берді католевка айранымды құйып берді соныменен москваға кеттім москваға келдім ешкімді танымаймын болса да құлап қалдым дейді менігім жарылқасын құлап қалдым дейді сөйтіп қайтайын деп тұр бір қырғыз ба бір түрік па әйтеуір бір мұсылман екен дейді мен қасыма келіп айтты дейді ей қанымбек ректорға кірмейсің ба деп айтты дейді сосын айттым дейді айналайын ау мен ректорға не деймін тілде білмеймін ол мені қайдан түсінеді не, істе, не істеймін оған дедім жоқ сен бір кірсеші әрекет қылсашы деп айтты дейді ол заманда ректорлар деген жарты патша қолынан келген бүкіл жақсылығын жасай алатын мүмкіншілікке еге жарайды деп кірдім дейді кіргенде не айтарымды да білмеймін дейді приемныйда отырмын мені ректор не қылсын кешке дейін қабылдаған жоқ дейді кеш батты енді орнымнан тұрайын деп жатыр едім ректор кабинетінен шықты үлкен жасы алпысқа келіп қалған кісі екен дейді профессор сөйтіп молодой человек неғып отырсыз деп айтты дейді сосын бір ауыз айттым дейді құлап қалдым емтиханнан деп енді маған не дейсің дегендей түрінде тұр дейді маған не дейсің деген нәрсе түрінде тұр дейді сосын сізге кірейін деп едім деп айтып, едім дейді басымнан аяғыма аяғымнан басыма қарады дейді бүйтіп жарты минут қарады дейді сөйтті да кір кабинетке деп айтты таң қалдым деп айтты сасқанымнан өзім қараппын ғой дейді басымнан аяғыма не не бірдеңе көріп қойды ма деп сөйтіп кабинетіне кірдім ештеңе сұраған жоқ дейді ештеңе бір сұрақ қойған жоқ дейді телефонды алды да көмекшілерін шақырып мына қазақстаннан келген қасымбек қанымбекті университетке қабылдаңдар деп таң қалды университетке түсіп кеттім бес жыл университетті бітірдім мықты бітірдім орысшаны алты айдан кейін үйреніп алдым бәрі жақсы дос таптым аға таптым кетерде бір сұрақ тұрды дейді да осы кісі мені неғып қабылда деген сөйтіп кірдім дейді кіріп жаңағы орыс кісіден сұрадым дейді осы есіңізде ма мені ешбір сұрақ қоймай емтиханға қабылдадыңыз қой, соған не себеп болды деп сұраған кезімде ол кісі айтты дейді бәтіңкең деп айтты дейді бәтіңкесі несі деп таң қалдым дейді сонда айтыпты анау соғыс жылдарынан бері келе жатқан төз бәтіңкең бар екен аяғында депті бірақ бәтеңкеңнің тазалығы сондай айнадай болып жалтырап тұр екен депті содан ойладым дейді өзінің аяғын сыйлаған адам біреудің басын сыйламауы мүмкін емес